ここはいつもわちゃわちゃしてていいですね。たまに叫ぶ人もいるけれど、普段そういう人は、リタお姉ちゃんと代表が家まで送っているらしいです。好きでこんな服着ているわけじゃない。ルールに従うだけさ。カチューシャ程度、なくなっても構わない。欲しいなら持っていけ。スタンドゴー行こう、ふわり。自信がないならかけるべきではない。 すべて失う前に逃げるんだなふわふわになれ未練が多いな限度は決めたかバニーからは逃げられませんよチップがなくなりましたかお客様悪い人懲らしめてあげますねチップは今度いただこう 先に謝りますねオールインラッシュの特別サービス私のサービスは荒いぞ役に立ちましたか <laughs> 油断してしまったかける時のアドバイス 気の向くままにかければいいあとその手で耳を触るのはやめろへし折りたくなる常に暖かくて清潔な環境で24時間快適な勤務を保証ここはまさに夢の職場のようですえ交代勤務ですかこれは ですか